we shall not mortgage our country because of crimes committed by irresponsible people. There's nobody who can use his company to export labor and organs. That's one. Two, the number has been reduced to 47 to 43. And they have been allowed to use Zoom. Why are they insisting on Zoom? They know once they step there, they will be arrested. But the Bazungu know. Even if you give evidence on Zoom, how have they reduced the number from 47 to 43? I know the five names that have been knocked off. Kakati, umusango kujia kusingira ku Zoom. Uwero sigalenga guli mu Uganda. Nengo yisa tiza bakuvite ntumu. Bane mpali basi kujimu. So it is not in your interest to incite tusayirensi temuyina temuyina gwe mujja kusayira ensinanaye ndijagala mpe ku, uh, ku analysis yo ku nsonga yona eyakadagaatikadagakatono nyo ababaka mm. ba opposition mm. ba sidelininze okuwagira kadaga mm. abaopposition bebuuza bannaye Mm. bano bamanye enkola ya multiparty dispensation mm. mu parliament opposition egenda newagira nrm yes no bebuuza kyewunyisa tekyewunyisa let me tell you we have one common enemy people have realized that there is a clique that want to usurp the powers of Ugandans. So that to battle them out, if my son can be battered, this is what bana batasomaba no bibatamanyi nti we uniting both of us mm -hmm. the opposition No, we cannot allow this gang to take a power this is why even the fellowship is split kakati tetukyali ku kintu kimu tulina okuba akabinja kano from all angles kuba bwe kakwata power if somebody asobola okutunda abaana n'atunda organis nga tali mu power nga siye president era nabagaa nti one of the reasons fe kyetujja okusurvivingira mu uganda the president is not a member of the mafia gang kifuna batyanze bwe bagenda nga abakubira obutambi mbwe eyo miso eyebireeseeyo mwemukola byaki era kagambya kamwenda mbumiso mirundi yeyankwata nga njogera omusajja nakaga si mirundi abacyayina bewatute waliwo omunene abalina babakuteze nobalyako emitwalo gya dola kinana babakuteze wagenza okutukayo nga museveni akimanyi ti obaliddeko sente ti omusajja anvumya ebivumo natuka omuseveni yamugambye nti kagulupu kamwe okumanya ne katonda takagala ne munnamu omweyafa akyalemedde ku nsi katonda akyamuganye n'okuyingira mu ggulu kashangu tona kawulyako kateepu ako mm-hmm. ate tebasooka kulowooza nti ebyuma biina mulimu yenna yali alowooza nsaaga i started the capturing you 10 years ago so what you do now whether to kill me or not and you don't know who has been receiving this, the, the information mutuuze eniya mutuuze obujozi bwammwe mutuuze obujozi tuyinza okukisa kusaintinga nga abantu muduka mwe sit down him. Forget right. about your arrogance. There you know. lairo ka nemvulo <laughs> kakati nze abo mbabuuliza kakati olwokuba tefenna tulina omulabo ogu nowa opposition yalina omulabo omu t why has the opposiyes eh. eh. mm-hmm. kubanga onoomujozi bamumanyi awa nankabirwa sente ti nankabirwa akolera his hunting dog and to give MPs money. This is what these people don't know. I don't know which families the people in Nankabirwa come from. Do you know things of Kumpa sent a coordination to a one The moment you start with the money, one Kubirai. To a No, at what level? Make it something else. Jechukuba Ansiko. Ngolete domulimu. <laughs> Jechukuba Ansiko. Ne mwana wange, tuine takari ya fee. sikwayamayira zibiri singa otuyamba nerivayo tukuwako mm, mm, mm, eh? loyo amaze okulya emboko tombulira lwaki towaze nazo if money works lwaki toze nazo bamige wange nodduka dont mention money if don't have nabadde enkuba omusajja namusanze kugundi uh, loya yakibat njabatire ewange <coughs> idiot fools you are telling me ompako yikameka Eh. Eh, lwaki abana tozibawo eh, wange tobyogererayo mwana wange bwongobera akasente ako nawekiddemu yufumane wax lwaki omusawo omuganda bwakutuma embuzi ogenda nayo lwaki gwe tojja nazokyogere oh, nkugala akamwa bwebujozibwamu obajogesa abantu mirundi waliwo okukkiriza nti abaka opposition bano babaguze kakati nondi alina sente kadaga t the government failed to explain the fact that if okujikwatako was a crime that has caused the defeat of these nrm people mm. abajja bagezi abajja tebagenda genda ku ntoli za gavumenti zasudde bano these are a beneficiary of okujikwatako okitegedde kaddemukawulire nkugambye mm. these new mps attribute their victory because to a mistake their predecessors did mm. okuwagira ogikwatako ekitegeeza bazze bakitegedde gavumenti kubanga gwebuuze nti enaremu yabawa sente meka if amani ku champion digikwateko irenawe natadda namukalulu ayinza nobutafeaturing enewea kati gwokikola ebyo byemugamba mbugundi shiriki nze mbikiririzamu birina kyebinkolera eh, mm. nti omwana yabalema okutta mukazi wange yabalema okutta nze nabalema okutta kakati lwaki sibikiririzamu nti maama fiina yeyagadde ku nsi ne bwegulimwokya mu ggulu naye bwekibanga <laughs> bwekibanga eh, shiriki teyina kyekuwadde shiriki bweba teyina kyekuwadde kati osinza yaki shiriki yife gavumenti kanot help you did they give them money mm-hmm. no mm-hmm. theyare waiting okufuna abalala kakati ono naye akitegeera kyembagamba mm-hmm. nti gavumenti yalimu okukinyonyola tiyefu okugikwatako was a crime uh, do we think really that all of those abagikwatako bagudde oba there were other factors kubanga oyinza okuba nga oli mulwadde wanjovu notebika ne malaria nakwata mm. but government failed to explain two if okugikwatako was bad and, and, and who was the biggest beneficiary was Museveni how come that Museveni was voted if the people did not want his, to extend his government chabalema bakozesa kagunizibakozesakagunizinekyogera nemimwa oyinza okugamba nti emimwa e- e- nyuma yakigundi omanye egunju lidira enyuma yalyo nerigifuura emyufu enkoko neroza nti ebojja mu nyaanya nekijoyo ekimwa wekiti nga kiringa enyuma wegunju jaredi wekityo kikombyemu langi nawe noyogera mbantu gwe ngovumwekebera mundabirwamu olabe ngovumanyi nabakazi abakazi bafumbirwa nawe singa oyina omukazi gwe simanyi bamulaba kiro ekyo kiyina emimu egiringa e, egyeggunju ekivuma abantu kakati mbabulira nembaga nti gavument failed if gavement failed which means to everybody knows this is the last lap of museven and these are younger people who, whose in political carrier will go beyond Mhm. museveni kyobola nti abo bana bakolesa bagundi bajje nombasekerera gwetunulya abaganda bakugamba nti okusaba enja zomuzigo sokola okwere ku baana bayo njagala mumbuulire mu famire ya museveni mulimu ategomya abantu ogwo ayina presidence ambitions naye mugereyo mubooze mwana muto ayina amanyi gonna agokunsi baali bakugambyeko nti abatutoyo bavudde wa muhoozi oba bavuddeyo bavudde wa sale oba abakutayo basodo basodo bekolera emirimu gyabwe olabaye nti basodo babye wano the humble people lwaki gwe tobeera humble gino gwe gino gwe lwaki tolabira ku bantu ba museveni nti are you more important than museveni's people do you see museveni killing people nti bamwogeddeko so these people don't know the factors underlying factors me i can understand there is a rebellion mugundi ye museveni yanabeera nochengi yekka ne bakugamba ekyobusiru mbu kadaga yakola agreement political agreement nolanya let me tell you political agreements are guided by four principles if a, a political situation under which an agreement was made change is null and void yes a political agreement a political agreement Mhm. ye fe political agreement is implemented 40 percent is a done deal mm. is kadaga fighting olanya not to become speaker i'm worth 40 percent ataimuwaddeat40ntiwy doyolo these people to tear themselves apart yes did the president call them for a reconciliatory meeting kubanga abawesitaana balowooza nti abantu si bantu thats not a weakness for westerners nti abawesitaana balowooza nti because abawesitaana basonyiye nnyo abawesitaana bantu balungi batebamanyi byambiibi abaganda tuteeka nemoto mu mulyango mm. mu ddiiro woyingirira mm. munju oyongera jokera kyewankola <laughs> omuganda kuga nti gambo biwamwengaalisanga ku mwoyo epersonalresembles omuganda aga nti agoba oyo asekama kwekansaamu you see mu smiling is not smiling so we have different cultures nti bano balowooza nti bwomala okukuba kadaaga ojja muyita kukolere how nti bwogoba mirundi mu state house n'omugamba nti yavumbye baŋamba oyo omukoyo aga ninavumbye nazaalawe kakati ate ndiddayo mukube omuganda tadda siridda mu state house maybe nga waliyo fasedi omulala ate nzireyo mukube kino kirina kumala kuvaawo namuvuma kisikolangako kakati obujozi bwomuka oyo kampuliremu tisijja kudda yali andabyeyo anti namuvumu ateezeeyo mukube tase muganda gyewabba akambe tolyayo mpaati no tase muganda si bano bano bagunizi eriyo muganda ogamba bawuli balupusha omuganda akugamba nti nti wewulyanga omwavu atalya masavu ye omwavu tajja kutojja mulisa masavu si nyama agamba ati omwavu ate amasavu nyama naye tajja kulya amasavu si nyama dase muganda eri omuganda like me kakati mumumanyidde bano abaaki aba sente ate nago gagezi ago gagunizaago bwe gaba gavayo nga gagamba naye abasajja batubbye olabye omusajja bwakutta esente nga talina nakyatya ate bubadde bupya bwereere olugaddayo olugaddayo kati ate bwe kaba gaddayo nekagamba naye mulaba obusosoze buno bali abawaddembe nkafe atuwaddembe you are creating trouble for your selves these guns appear as if nti tegategeera nago bwe gatuula wansi kaga nti tasebo esente zaffe bazibye twabadde bakufuna miliyoni bitaano bitaano batuwadde ataano bwegawaataano negamala oziria nga gaddayo mumawulire nga gaga nti beyatubye <laughs> temugayita gasiru tekanipretend at time to play fuluzira olo you lather worka with me anintereke kyomuganda because i can tell you nti this is wrong mirundi olanya yesiga ki aniamusindika ah, ah, olanya ono omuvubuka yakubiddwa ani abadde ateeka mulanya sente nenankabirwa yakubiddwa eki yakubiddwa yakubiddwa byawedde kakati ate mbabuulire <laughs> ekintu ekyokubirimu kyembabuulira nti ebizibu bya uganda byonna biva ku buntu butono we can plunge this country into chaos if weare not serious kambabuulire kakonge yali sekitale wa upc obote namutya na in a masters in economics ngavudde india kakonge never conspired to remove obert it was obertes phobia nti obete tiyasoma kakonge ne bamugoba n'agenda naleeta gulesi ibingira gulesi ibingira connived with mengo to remove obert era bwe baali bagenda nga bibimukola ebyakadaaga bwe baali bagenda okulonda gulesi ibingira embaali batika n'abatali balonzi mu loole to inflate the numbers byemukola ebintu byenyini what happened to upc gulesi bingira was protected against obert inspite of the fa teri muntu mugezi gwogenda kukozesa ngugambye tinago gagunizi nago gagezi tyampadde emotoka yange nekitwe kyakyo nebitwe tugenda kufuna semetre agaganda gebakozesa kuba abantu okukola kyogavumenti bwevango kyokuba ntukita wabwakyo tutwalayo ecupa oba tampeko evu nga tekaziikibwa wano mukikuba mukibetentanga bakikozesa baddusi mukikuba nebitegeera nti kasita bano ababikozesa badduka mubifuŋŋana ba ba omanya egundi abaisirairi where the jews went back to israel eh, okuluvanyuma lwemyaka mukaaga they used money bagenda nesente nyingi nebagula abapalestine nabapalestine okusigazaako kebayina kaali kabazi ngaomupalestine yatunda ettaka ekiro banne bamwasa omutwe wekusigaza west bank hmm. yes buli buli yatunda nga omupakistan omupalestine yatunze ettaka bagenda nesente nyingi batula ku lusozi ziyoni That's why you call it Zionism. But don't find your name, Lukag. Never go above. Uh, a palace and never gun. Ba, Atunda, ba, Atunda, ba, Atunda, ba. Cutting <laughs> cock and a cajuga band to our home. Mogawa cancel. I cancel mm. can I conges on Mukwane Mirundi Kafkunya. A cancel eh, Aku, a conges Abando, Omkwane Mirundi Kafkunya. Ne, negasama, negasama, negasama. Batia. Okay. ekikanya ameezi akawukana ku ssawa enya ez'enkya yonaku olwaleero obate bwe yajjako gunesibingira yaleeta ku bwasekitale geno felix onama onama yegatta n'amiini ne bamugjako because there is no machine that can determine somebody's role ngojja kulooza nti olanya mwangu omuntu yenna buli lwafuna power ne sente ne marriage akyusa abakulembeze power sente eh. why do you believe nti sali prime minister wa wade yefuulira ye, ye wade era olwamala okufuma prime minister olwamala okufuna obuyinza yakwata abaana ba wade omwana omuwala bamusasuza miliyoni za dola bitaano kubanga ggwanga lyabasiraamu omukazi ye ne bamugjayo mutabani wa wade aliruddawo kubanga bwogenda okufesinga naye imagine sali prime minister kwega abaana ba ward tebakyalanga wasali because they were to, at one time friends ward reason gye yawa yagamba oli mukadde omwenyabunya ebintu ekyabitegeera ne ward weyalondera bamukubirawo amayinja you do expect to invoke nti mu succession tuinvokinga nnyo bondi nti jukira nti engatto gyewasooka okwambala wagijja waffe omusajja atukoze eki atujukiziza mm, mm, mm. eka kati imagine why should sally persecute abaana bawadde is a former prime minister lwaki do santos omusajja gwe yereetera abaana baabadusiza naye ali muekizairo his thought kati bwomubuuza ayina be yalekawo namaganda omusajja yamwokya omwetesi wemigugu namwokya asidi oyinza okusanga namaganda nga yazukidde ngaakugamba tiwaliwo abasajja abebeeyi abayagala omukwana nagaana nalowooza nti ono omwetesi wemigugu gwajja okufuga ye yamwokya asidi so pasu sambode abaganda tukiyita butakuva muntu ku luwonzi akuleetera ebizibu tunuulira mutunula muhikirwa wa ttoolo omuyikira owatolo katulamu amaze emyaka emeka mukomera naye akasajja keyatagwe kakijenda nguma waliwo kamanyi kaali kalema nga kefuyira walagiwaako bwe kamera nga okunywa walagi ne kamuvuma nti oyagala queen mother gwe watta muganda wange n'omwana si waffe akatamiivukaali kamukoze eki hmm. eh? kaboyo naafa omukama what happened olukulaate olwatto luno lutula ne lugamba it is not in our tradition to subject our kings to postmortem report why kano kali kagamba nti keyamuse nakiyitaku akasajja ne kamulemerako ke kali kamugulira olujja olwagendanga wakwen mother oba yali amwagala oba yaliki kali kamukoze eki just to shout neraba bwakatta amaze mukubera bbanga ki learn how to tolerate provocations. Omukazi tuyina kye tuyita tusadde provocation. Omukazi ayinza okuba nga yafunye dda omusajja ayagala kunoba naye ngaayagala kuleka mu kkomera. Anoonya sipaku. Ee eh, najja n'akoma olweggulo n'anaaba neyeekuba obuwoowo na anaabira muki muki ayambalira mu kisenge nga mw'oli bw'ajja mu nnika eno bw'ateekamu endala bw'agikebera mu wardrobe bw'enyumye <laughs> otunula. kakati nalyokagulawo nagoba nti jangu ogalewo sijja kudda kakati omusimba mpi naawe omugana toddira ddala abanyankole bakuga nti amazzi bwe bagakuga nti tonaaba kagambe siinako nange siinako obatalooza njagala kunaaba gwe ah, siinako but the moment kasita opasuwinga omuntu people ask why wayayo afuta kadaga nemuleta nomutwe no gwomwana nemukola mutya nemukola mutya the public you are creating kadaga more powerful person kakati mukatabo kange muno nkugamba ukanakatabo wayi museveniz succession will be blood katandikire kwako yes ambuliza katukomewo dakika ntono nyo aba fresh minds bakutegeeza emirimu wegiri ba cleaners babetaaga mugendagenda dubai uh, budabi ne katal ba guards n'abaana ba t girls namwe babetaaga mujje wali ku fresh minds mu international mufune emirimu egyokukola essimu eri 0704 23m 6635 0704 23m 665 oyina ennyumba si bwe bannyabo oyina ekizimbe kyo arcade apartment nyumba zabapangisa oba estate yo jangu muhudu property consultants bakusololeze enjuzo bali wali kitebikusita oba obasanga enju wezizimba okufuna sente sikubonaabona kwako essimu yabahood 0708 abantu okikoza ebbanga dde ngenda basomera mubutabo bwange bubiri kano akatabo bakayita mu seven succession will be blood nakawandiika ngaenaku zomwezi osad on wednesday 1st january 2020 completed at my residence at zana kakati nkugamba nti the baganda have a saying that yali alumidwa ku musota bwalaba omunyadduka which means that the person who has ever suffered a snake bite takes off once he or she is or supports oh, a reason. Psychologists also say that a girl who suffers rape or incest develops hatred for men. They also say that the trauma gets embedded in her memory, such that even when a handsome man approaches her with the good intentions, she will act to the contrary because such a man, the mind is her, of her past. This might also have applied to me. Mm. Yes. abaganda bagana nali nkira byazinira bbali hmm. oyo aba yabeeraku ku mbaga ne bagirwanirako ba bali mu kiraalo embooko azinira bbali ye kakati ate ababbi ne bakugamba mbusimanyi obuki obuzina n'enswa njirekawo nzibe bavuma batina nensawo zaabwe omuganda nakugamba nti egondi yali abojeddwa ku musota kakati people suffer this trauma nti thats what eh, you don't know uh -huh. kakati nkugamba nti having suffered the humiliation i went through during my service at state house as oris museveni spokesperson a job that i did for good 14 years I developed a different view about those that fell out with Museven, including Dr. Besige, Eria Kategaya, Amama Mbabas, Genotinye Funs, and others. These people must have be hard reasons for their conduct, and I suspect that they might have been humiliated. Kati government is just like one girl, Tamale Mirundi, Mutamif, Kadaga Mutamif, Okolachi, Kayula Mutamif. tinyefunza you cannot win a war A German kitegeza olwekizibu a German Suluda yali akwasa abakazi basatu abajamani bamuleeta slogan all of the three women can't mm -hmm. this is where our government has gone the government cannot win a war against anybody kubanga the line is endless you could explain the first one the second one my qual my proper assessment about abo bambabazi baani tinze nabasinga abaana bano wene they is bali balowooza oli yali agala 5 billion mbwembwa yatwale 5 billion embwa basuule kasasiro kusse mu presidence office ate bampi okumenya abaana abo bajozi bawereza kadi muziye mu meeting nolinja kubatta nolinja kubatta baanamu nolinja bako kyenkoze bubi abazungu batwalanga sibasse muntu nasebetese bonakamu kane kagamba tuyina omulimu mu neovision olwo tumukunde yakagambye gukasajja gwe nakagamba genda esironko ozigule amagufa ganyoka ogateeke mukaveera ojja okolerakobujozi omusajja akutta nkubuuya omusajja benyondo nakwasa omutwe obwo bujozi obuyitiridde nkunywedde ku mutwe kakati leeta n'omulundi ogwokubiri okomewo nkunyaleko this is not how to treat human beings bwali bulooza tibijakuba sente bwezitwala ate nkomewo sikubatbwali bundabyeko mu meeting sikuba enyonta ogo nenkwasa omutwe sikuba omutwe ogo nenkwasa nenkumalawo so kakati because these abaganda wi baganda abayina emizi e, bano babadduka mudusimisi oh, nekiduka nebakijoga wano nekiduka nebakijoga this is how this kagroupu abantu basinga obungi tibamanyi nti kagroupu kano museveni si yalwanyisa kadaaka kano kagroupu kono omulenzi agamba nti amakampuni ge ayagala ne ubc naye omusimanyi bakyuse management kuba amakampuni ge bagajjaku omusolo so kakati gwe if you are lward into trap to fight museven bano bambabazi kyebakola nti balemu okutegeera kagurupu kano akabakubye ate ne balumba mukama waabwe this is where i did not go i, I, I, I observed nti i saw museven mu meeting helping me twice mr mirudi wavumye ne mukazi wange nga nalwesa atudde wali mbunafumye mu fasilete nga kyenayogedde kirala kakatiti katiti nemutegere si yabirimu sabajozi kongolo akolanga bakodomi basadamu atayawula setehouse namakage newa sadamu baaliyo newasadamu newa sadamu baaliyo nebadda ku akawunti yange nebagibulokinga mbugende mbafukamire nga mbafukamirira ku kimu okufukamiramu esekwala essabo ekanimeke mane musabo naye nga sikafukamire bwerenzi buno anne mukama wawe abutandise obutegeera kakati bano bambabazi bano yensobi gye baakola nti mwe temukyasobola kuwangula musango nagumwazi gavumenti nti gundi atwebayagaliddeko nodda buli omu yenna naaba mubi era mu katabo kange kano the power of mafias nabawandiikira ne mbagamba nti in all my books i always attribute my independent character and my unique way of looking at things to two factors my father's wisdom and my home village Karagala with these people. In my books, I usually affirm that my behavior was my, majorly influenced by my father's character. Mzee Mirundi was, a pop, was popularly referred to as chief, and the majority of residents used to refer their problems and disputes to him. My father was was not so religious and uh, never attended the church services regularly, except on big days such as Christmas. Mirundi was a very fair and honest man. Mirundi always provided solutions to what appears to be complex issues and eventually earned himself immense respect. He operated like a village judge. On the other hand, Kalagala village hadi all sorts of characters kakati nkugamba nti kukyalo kyewaffe because i was rept on the village nakugamba nti one other striking phenomenon at that time was that men enjoyed battling, battling their spouses while yes while women reka eh, nawe siraba ani nunu kugamba why are women too believed that battling them was an expression of love in fact there was a, a, a, a common saying that a man who doesn't beat his wife does not love her mm.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 the point however villagers became suspicious and banished him from the village ye situation government jerimu hmm. kajua yawasa omukazi namutta now at that time there was no rumors Indeed. Eh, yafiridde mubuliri yafudde ekikutuko mm. kajwa nawasa omukazi owokubiri omulambo bagusanga mulusuku yafudde ekikutuko mm. kajwa oyina amayembe nawasa owokusatu yafiira mufumbiro abekyalo batema olusuku nenyumba ye <laughs> had no excuse eh. kakati this government does not have any excuse this group of mafias cannot now control the state affairs why they, it is split the reasonable abasajja abakulu bempagira kati am supporting the progressive wing of the fellowship fellowship yagwawo ya nze kati ndina bana abasajja abakulu abafumirira kagunize abagala kagunize kabere disamut this one is want harmony in society okay. kadaga omwagaza kikankubulire mu politics politics is a game where extra time is dangerous kati tulimu omanyirawo aba mu myaka etano aliberawo kati tulimu extra time kakati kankubuze magufuli amaanyi geyabadde anonyeza mwakalu yabadde amanyi ti agenda kufa mhm. yes politics takutisa munno abaganda bakuga nti ekinaggwawo tekikutunuza ngaalira ngaakaaba no politics oba teyagamba we shall die here i came here with one air ticket we shall die here let museven go to the bush we shall find him there and leave him there dead in eh. five years It was about good lady in a kabutu chest however his own army not museveni hmm? okera olutwa naga nti minatowa meno you see seven is a scaring snake i've removed the fangs It's useless when the the the, the, the trusty uh, eh, snake raised his head okera olutwa fuledi who knew that at one time mbabazi would fight him seven. nagende wa lugunde new york nendyayo ekyemisana nemugaa nti lugunda do you know ndugu mbabazizi fighting mseven he told me it cannot happen ndugu it cannot happen nemuga is happening rusi so Ndu politics not predictable mwenda yabadde tamanyi nti bamufumula mu state house enfumula gye bamututtemu yali tekimanyi yali agobanza yali takimanyi era kyobula nti politics tulinga bwe tulaba ngosoma amawulire defamation mm. what defamatory today is not defamatory tomorrow mm. luli mm. wakugamba nga nti ompisa omunyarwanda kati omusajja ninapoloti yange gyentunda nonyeza abanyarwanda bagigule mm. bebalina ku sente nonya omusajja kakati kikyali defamatory mm. oli nagaa nti laba embw eno nonyiiga kakati baga embwa eyina amagezi eyo nembwa <laughs> eyina sente <laughs> so politics abaleme kubamatiza gundi those who have been scrapped on the, the register by IECC babadde bamanyi nti wali balawo olunaku ne batekebwako they were panicking kakuba akatambi tugende akatambi ako tugende okakase kyenjogera ngenda kikuba katono nnyo mirundi yes emisango ejja kkooti nga giyitiridde ejja babaka eh, ah, ah, hmm? nabagambirawo ebitabo nabagamba nabagamba yatulizonize nabagamba nti tumukunde will take you back to generation after generation sakyogera wano tinentaite eriyo mm. nti tumukunde yali muyiso tewali kiwandiko kya muntu kyatamanyi eh, weyogera ku biwandiko yes nabaga tumukunde is more dangerous than the opposition you think tumukundenakyogera nembaga tumukunde ajja kubaza mu erection afuta erection magazini yangera gireeta lwenajja wano next saturday oba sakibagamba two nupu ino kubera mnebi wangamba nupu nindako ee eh. wangamba yes bulibe simbi eh. ainebi wandi kubia ngabifu tumukunda jamu jayi wachogira wa nachogira tumukunda will force you into a e generation after generation that's when I told you wano nekatiraba segiri inya kakane gamba manuzi ya si nti seo unya seo unya nupu nupu ya gula angabuguzi ngebi wandi kugula buguzi nesegiri inya ya tunda nyumbayi nono simanyisa enyenku yatunda ttaka linagula kaadi ya nupu kakati for them they were not minding two who cares who benefits let me tell you waliwo kyetuyita a blessing in disguise mm. bobby wine made a mistake because the law was changed he could not stand as an mop he only concentrated in the presidence bobby wine is a man who can stand anywhere in uganda and get voted you think he is a buzzard mm. sigirinya kaveeyo bubweni yesimbewo kuba bano, bano obujinga bwabwe buli wamu balowooza mbululingi yakavuma eyagamba nti gwe tewavuganya noono ate lulingi yakavuma eyinza okusandinga kavuma bamuma nobulamuzi anti wulira yeah. ogambe yawulire wono nti onabeyo balangirirebo balowooza mpagera kulangirira namba bitikiriyokidandala yayina okulangirira anti nkubuulidde ate atya omusango omukaddegwegambyesalomupya kavuma tomwogera nakwo mu jajiment si these people erected sambode think kakati gwolinga agamba mm. nti omusajja yawasa musajja munne eh? mm -hmm. tajja kuddamu kuwoowa akwate bukwasi mulala agere gye bazaala omusajja ajeyo omukazi hmm. the voters must pronounce themselves this was the best in a packet in a group segirinya was the best according to she let the people go back let you go back so that the people can pronounce themselves kati mbido yuge kuchaba bueno kude wa hmm. segirinya is it possible really bubu wa ini aja kuita wawa agenda politiko pati emu parliament kuba nakuga nti bubwenekezo bukyayina baganda bonna babakubye talinayo muntu akuuma pat mpuuga nga mpuuga ali mupalamentiagwetolinamulindiamu segona kazungu katonda ayambye omusajja ono is the interest of bobi wine okufuumulira ddala segirinya n'ebiwandiiko bye ate segirinya agenda kudduka atalinga eforce document musango gwamaanyi nnyo kubaka mu management kati kavumanya yagala okuyamba abenaalimu yakulietingangawo jugement emisango gyonakavumanya yagiremera kavuma emisango gyonna yagiremera gyonna yagiremera egyaba nrm nagamba nti aa it is not enough one to say nti ebiwandiiko si byange you prove gwereeta nanyini byo <laughs> ebwaba yafa era wano omusajja baali bamuyita lukwago bakola operation nagoya nga bakyayaka nebakwata benzi ye nga benzi ye erimuyingirisi yaayo nebagitwala hmm. ne germany nebaconfirming omulamuzi yagamba yingini yiye tewali agikayanira kati kavumazi ruling tekola why kavuma went with the disgrace kati balina okudda mukalu ate ebyo bobwaine obijjawo anti nkubuulire nti bobwaine kati afunye omukisa bwenna bemwogerakobaŋambye nti mukasa yali head prefect yaliyo okujjako ngaebiwandiiko byamulala argumenti yakakooza kakooza yagamba nga ntikwagakane naliyo yesu waliyo negwe bakuyitanga mutagubi oli ku byamuganda okakooza <laughs> ne pinto yali ku byamuganda we tetugamba nti kumbaka tewaliyo ne pawulo nsubuga ye mukalazi pite kakati gundi yaliyo bagambye mukasa oyo oyo omukasa bagambye oba yali kitendo bawa ozeedi prefect yali head prefect atana jina manya yeah. malala ali chinkubuza yeah. yali head prefect katika tubuze <laughs> anti ya chukukuba senior four abantu waba mute babi tegira ndikakati nse joseph siri njali yangi is a nickname De, eh, aga, manyaga matufu yeah. yani tamale yeah. mirundi yes uh -huh. Aba, mba, you know genda nukula chino uchusa nukubechira hilo nukubechira hilo yeah. kwa kakasi ngomu sajia simba kabozo naga ante ono muntu mulala tamale joseph tamale mirundi atuletere uh, certificate eya eyobubatizo bakweriri tamale mirundi yes ka somebody can disqualify me newakuba ekirayiro kakatiembyagalaembyagala nokigazeomusajja omukulu kuguno nga <laughs> nange ngendangampareko omukono basebale banyabo nga nfukamire ebyombikola nange nonya akalulunze banfukamize basane banabo bataata eh. bamama eh, eh, bafukamiza lino esejja eryekyadondombo bwali lyeyakuba <laughs> omusajja alina omutwe munene bweguti musajja munene mugugulu alina mukazi we n'abaana basebo ne banyabo bajje nazibiriza n'amaaso bwenti kakati obafukamira abantu ku kalulu alla olimu alla singa alabika wali mukoledde ekyokwogezaayo Then we look at the, how the state house and the state house staffing has really changed. There are certain people are being kicked out because I took them there, and uh, it is really happening at a grand scale. That one should also be understood. Then on top of that, we have a menace. A person in the name of Tamaramirondo who has really spread it beyond repair. And my colleague there, I think he, he met yesterday and he talked a lot about what happened at the farmhouse. And uh, there is a lot happening. So currently, we are being mingled within the FRA. I call it caro, Spot on, because when you look at the, the, the current challenges that we are faced with, we have Tamara the Disturo advocating for our total failure, our total defeat we have the political situation where we have totally been boxed out, hmm? simply boxed out. We are treated as persons. Economically, we have been stupid and grounded, and then the acquittals of uh, the International Criminal Court, the, the International Court of Justice. The department is the International Court of Justice there's not to justify those actions and all of that. It attracts fines, penalties, and the and the jail sentence. So all of that is needed is to behave rightly, to take the right course. Then it is okay. That is why, to me, I used to tell you, me, I support Tamare Mironi. Why? Because most of these things that we are causing regime and popularity, we are originating from the fellowship. How many people? How many MPs and ministers were forward? About 28. Whom were they working for? They were members of the fellowship. That is the whole thing I'm talking about. So if we stop to subvert to subvert from the mainstream mind of His Excellency, then we have a regime. The moment we continue, you see how people failed, how these members of parliament especially the ministers. See how the underperforming is happening in the uh, in, in certain things, in hmm, certain sectors. Look at how fake the Minister of Energy was, this uh, Goretti Kitutu. Now, when we look at all those things, you don't need such people. If now our safety is going to base on who's president of Uganda and if it is His Excellency, then the country is safe and we are also safe. And I'd already told them that um, you are jiving. That is the whole problem. No, personally, me, I thought actually it was uh, Tamarim Rund. Because you see, this man has been doing a lot of espionage and has destroyed us completely. He has destroyed our businesses, he has uh, uh, destroyed our enterprises, he has destroyed our political mandate, he has destroyed even our ideologies. See how he spread the, the fellowship. We do manage a lot of things under the fellowship. He destroyed it completely. He has spread even further our social network. We can no longer coordinate. Would you have gone to, to, to the village creating such poverty? Had you stayed around here? Had we still been cooperating, coordinating? There is a lot we would have solved. So, but the whole thing happened in just because that man, so there is no way I could put him off the spectrum. I felt it was, he was the person who must have reported each and everything to the president so that I was preempted, humiliated, and kicked out in such a rough way. No, it, it, it really wasn't the case. That one you should know. It wasn't the case. I, Tamara is very innocent about that, direct that. So His Excellency was ready to bust you out. That is what happened. But I'm very sorry for that humiliation, that terror and everything. So Tamara is very innocent about it. Let him still treat his child, who is not well. But we should not put any focus on him. He has done a lot, of course, a lot of destruction. He has been Personally, me, I've been maimed. You have been marist. Look at how chairman is looking. He has lost a lot of weight. At least you also enlightened me. I was still planning and trying to ask myself, why would the Tamarani do such a thing? But now, if it is the big man himself who did that, then it is okay. I know how to pray, the, how to pray my pounds. okay, tuli ku mukutu gwa pal fm mpuliriza pulogulamu eno gigoberera bulungi nnyo ku facebook ne wano atejjukira ah, nti bwe tuva wano wali eri ku slam media tujja kuba ate nga kwoli ku youtube nakwojja gisangako bulungi ku slam media slam media uganda tujja kuba kufena kale um, mirundi hmm? eh, eh. waliwo ewaba sankisonize ekyokulyonna lyoyina mu mutwe nerikugwamu notayomulantukulwalinga notayo omuntu omu nekoyina konna nekaka omuliro ekyogeryo nelikugwera ddala mutwe notegeera kankubuulire salaafumiddwa emirundi emeka yes salimusiriye waliwoli byamuwandikakoki byagamba nsomekano akabala kamasanyalazi hosipuliginance this waliwo babaredi pepe nebamuwandikako ebintu but salikipsquiet hekipsquiet Yes. So there's not one of the excited people. Teddy Fendinga. He just ignores them. Kuno le bamugamba. President akalunga akawende akatuza six. Sale yadda emutundu. Nada ni reje kusoko kula bakakoyo. Ngali ubasale sale abera mutundu. Awali wongo tele mwabera. Ne bagamba abalete pepa. Ayise gavana, ayisani, eh, gundi ne bagandi sale kan deal with this government. kasita bategeera nti afunye amaanyi aba red paper bakuba sitole nti yagifudderoki ate baba bakimanyi nti muganda wetabyagala ebyo waliwo kanae kalema ako yali atuddebwa ti nga waali salaize hambomaani ayinza okujja ku saawa satu awo nibalaba abantu bonna nibetalowoozaamu valu ngaweyetulidde katebekeni hambowe kanda kalemaako nekagambwa zatamidde muganda weyavuga buvuzi emotoka nagenda naye mbakubanga nze saliketisa sibirikoitisi aga nti muyina okutegeeraa nanyini nsi bwe baba tebabikolaejjuuka ejo ezibali ah, mu mitwe oba butasoma obaki kansooke mbajukizeko abatuliriza prestige majorin siyaji ono tumuteeka ku mugaati awoomesa omugaati alimu ebizimba omubiri gwe owa bekeri ah, okwokereza kinene nnyo ate ngaofuna amagoba mangi okozesa prestige margarine mufune mu dduuka lyonna ne supermarket yekuli okumpi osobola okubanga ofuna ekyenjawulo tewerabira aba mcafe tours and travel agency kampany emuwezeguridde erinnya ensangi zino mukufunira abantu abaana amasomero wamu n'abantu abakulu abagala sikaala okusoma mu mawanga ag'ebweru digiri diploma masters ne phd kakati nno gweyagala okusomera mu america canada bungereza china singapore australia south, south korea n'awalala bakuyambako nawe yetaga visa mu mawanga ago kakati gendayo oba bakubireko basobole okubanga bakuyamba bali wali kuzainabaziz emporium room number l7 kakati simu yabwe yino 07 zero tano chinana musatu ana nsanvu musanvu zero musanvu zero tano chinana musatu ana nsanvu musanvu star times the most affordable pay tv with all the content you need upgrading a bokeyo nawe atana bagenda ku startimes kufuna kali ka potable decoder ku mitwalo esatu mukenda kagira ko mwezi gumu gwokka omulamba by the way ogwa premium bouquet osobola okuba nga otambula bulungi startimes enjoy digital life sebo banyabo aba light speed job hub bakutegeeza nyumba zabapangisa oziina oyina washing bay oyina parking oyina wya house hotel shopping mall oba kifo ekyo kyonna kyojja mu sente abapangisa bakusumbuwa jangu kuba light speed job hub bakuyambeko ensimbi zo zifune ku kakeeka balina n'ettaka e, n'amayumba agawedde ebuziga n'ekisaasi n'ekkulambiro bakubireko ku zino musanvu 00 abiri mu bbiri nkaaga noti mwenda ziro musanvu ziro ziro abiri mu bbiri nkaaga noti mwenda aba light speed job hub limited bali walikyali wajala kira rod okulira namagistrate court oba polisi ya kira rod baga nti we serve to grow nakirale obadde ogamba mm. mm. abo be bakozesa musomai bablogers bakube nakyobe nakyobe nemujoga bbaawe nemugoba ku mulimu nasigala nga abakolera nemutamatira mm. what type of people are this mm. politics is a group game when these people go home and tell their relatives mujja genda okuziika babakubireyo abantu bano bwe baddayo eka ne batuula ne babba baabwe ne babatuula mu famire zaabwe mujja kudduka wano mubule n'abaggulira geeti abantu banyiifu some people can pretend they put up a brave face but how if you are human being how do you, what do you believe happens nakyobezi in home baawe dokita mbonye ne bamugoba thats why theyare not tribalistic kubanga diana amuti ah, ajja kukogera kati twabuze mulimu yazibaletedde hmm? mbonye yazibaletedde i want my account to be unlocked batukwata biliyoni zange abiri presidenti nagana okuzimpa nenfuna sente zange biliyoni asatu akawunti yange nebagibulokinga i want my account to be unlocked ate era tenabagamba nti mwe temubala offload me ngende enkola ebyanga offload me bakuje mudiiru gori musajja musiraamu omusajja yajjanga muzikiti nabbi namugaa nti wasa omukazi asooka owokubiri owokusatu owokuna bwe yajja neŋŋamira najja n'obugaga yaddamu okulinnya muzikiti eh, yedduka yedduka offload me the best way to offload me mwe mube mutta abantu bammwe mukole kinoganiza mmwe anera okumayo akawunti ngene nkole ebyange pulezidenti akwate sente zange azimbe babiri the argument is nti <laughs> bwe tumuwa sente zajja tukolera how uh, oyinza ofuuka ngaoli yadduka muzikiti eh. nokivamucreate another one mbabuulira guruupu eno ey'abasajja abakulu eyaba kigongo mbabuulidde how rarely do you see kigongo talking bategedde bakoze ebintu byabwe wano balina obikuma yes basajja bali mulondesi balinga bano baana batunda oganize omanye ti human being bamubadde bamufuirako miliyoni ya dola omuntu omu neyerinyisa enyonyi bamuttireyo omutima omanye sente zegugula sakuterakawo obukyayina next time tubukuba obukyayina omutima dola emitwalo etaano kakati ate gwekibwewunyisa ate yali chairman ate mwavu muzibu zaalagawo era yakaabya amazi ganadde mulabanga akaaba may was just eh, eh, an agent but am eh, in trouble how can block man eh, eh fight this case ee kamwenda kabagamba before i enter transaction i must ask myself am i a buyer a sera or a, a middle man how did he expect to kill people for 10 years kagana tikabirimu most of these senior people they are not included bamanya mm. you cannot do anything continuously tekiriiyokakati isnot mirundi ze famiry era bakugamba mm. mbe omutani waavuma abantu nabuuza mukazi wange gwe bebakutakitinga nabukera okutakitinga bakutire mubakazi nga batta abakazi omwana we yali akuze webakutajetinga nga batunda oganiza kanabukere nekakubira esimu ate kakubira abantu bangi naye nkanoonya nkabete nti kawala gwe nkunoonya <laughs> nebwe kinaba kukyetagisa okuteekako emiriyo emiriyo njokola nkulabe nabukeera nkuteeke mu kofini tugende ewaffe ekalagala nenaalongo nkonaakalabirwamu nga piriton akwedde ogasimbagane nempologoma <laughs> kawala gwe watta abantu bangi omutwala kalagala ee mujja wano ngaalina piriton nemutwala mu kofini waliwo akabeera mu kofini sajja <laughs> yali ali mu kofini nge enkuba etonye sajja ali mu kofini eh. enkuba etonye eh. omulambo bagenda kugusangayo mukyalo eh. kanaye kyavadda mu kofini abaana bazizanyiramu atuuka ku loti buloko tuto tumugwamu <laughs> kakati kyavajjayo ekyowakulu bwati natululi abaserikale abaserikale mundu batusulawo balowooza nti ono eh. yazuukidde nja kukayoola nkazira owinzeeko kanabukeeraako kekakubiranga abantu amasimu nga babakabatwala niwondigeyawali akone kalabirwamu ah, waliwo yali mpeeredde piriton ngenda okutuuka njagala kino saawa munaana azukuke nga tulina alongo ku luzzi mukubiremu akalabirwamu kano nga piriton yamuweddeko tukasimbaganaecoki nga yali mukofini nze ndi eno bweru akasimbagako mu maaso g'empologoma bagiitanga nabukeera kekamala wana abantu kakubiranga abantu nga balina ekizimba okugundi ewandegeera balina obuwekeke balinaki kati sawalinyanga emotoka yabwe ngaowedde akukanabukeera obulio dokita yali erugazi kakati ka mwali badde munebaza basi zijetobera mu eastern uganda abasi zetomera mukyaziwerayo mukimanyi nti n'abantu abatomeranga mubikajjo eh, accidenti ezakebera nga mubikajjo byekawulo teziriimu babalasinga nga lugazi mumanyi nti <laughs> kampuni ezimu ezabayinzi zagabanga bodaboda ku bbanja nga baba maze kibala tiwabaerawo bodaboda lukumi mu kampala abetomera hmm. babamenebabateekamu abetomera ati <laughs> amuteringiyo <laughs> baba wola baitomeri bali bamaze okukola sasa yes <laughs>